آقا جون بر جدم نیستی در حدم نشونت میدم خورم ساخ <laughs> دیدی گفتم زعیفی برو کنار بذار باید بیاد بابا چی؟ الان حالیت میکنم آقا جون به خدا فقط یه بازی خوب یا خدا فینیشم صاحب بزرگوار وین <laughs>